Pagi ni jauh dia jahit. apa lah. Kan namanya itu tak? Tuan ya? <laughs> eh, ni kah? Tuan ni lah. Nampak tak ada video ni. Video. Hai guys, sekarang kita lagi nengok sapi kita yang sudah beranak baru beranak keluar lahir tadi pagi. Ini tadi pagi. paru bisa berdiri dan masih pusarnya pasti tali pusarnya masih merah bisa ditengok tali pusarnya masih merah oke masih merah tali pusarnya ini baru lahir tadi pagi lihat sapi ini sapi saya jantan alhamdulillah ini induknya nah itu bapaknya yang jantan ini dia sapi kita sapi baru lahir ini dia tali pusarnya bisa ditengok teman-teman nah, masih merah masih belum kering ya ini dia nah, kita lihat nih anak sapinya anak sapinya cantik banget sehat induknya juga sehat ini bapaknya mau dilelang nih hari ini ini jantan ini mau dilelang dengan harga 12.500 untuk korban umurnya sudah 2 tahun pas ini cukup besar kalau taksir kita daging 70 80 ini eh 80 enggak 70 70 kilo kira-kira daging 70 kilo hei hei lah Shush. sekarang mau dinaikkan ke mobil Ini dia sisa sapi hitam. Sapi hitam untuk korban. Oh, nak manjik lah tuan Tadi nak manjiknya. Kita tengok sapinya naikkan ke mobil untuk dijual. sapinya terpaku di sini tinggi amek tolak enggak noh Hah? Tidak jentit katanya. Jentit katanya. Ya, dah naik ah, sebelah. Tinggal dikit lagi. Tarik, tarik. Tarik, tarik. Pandainya majaknya nih. Awak pro apa? Profesi itu kan nih? Lah, masuk engkau. Mana lah? Oh, dah usah tu lah. Ha? Dah usah. Dah usah tercurah ciritnya loh pajak lihat kau tercurah kencingnya ha upayanya kan ya.